Au mois de décembre, une météorite s'est écrasée sur notre ville. Je regardais le ciel azur quand la fenêtre de ma chambre a explosé. Après avoir vu Jackass à la télé, mon frère avait décidé qu'il serait Johnny Knoxville. Désormais, il se faisait appeler Jojo Boy. No more bad boy back in town, spotting the DJ Stu, you know the fucking score right about now. Hands up to the fucking max with this one, come on! show you how to do it fucking proper. The OC on the microphone, I'm coming back, I'm from a chopper. Gonna make you tune that fucking maximum, so here we go. Giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, giddy, oh, I'll show you how to fucking do it. Come on, now step to that. You wanna fucking sit my rounds up on your fucking trap? We'll go on stealing, take the fucking piss. But you can't do it like I can do it like this. Blow your whistle, blow your horn. I'll keep it Une fois, il m'avait promis que quand il serait riche, il m'achèterait un cheval et une grande maison à la campagne. On irait y passer les vacances d'été avec sa femme. Elle s'appellerait Jennifer ou Pamela, comme dans les séries américaines. Sa voix serait douce et ses cheveux semblables à une crinière. Jojo. Jojo.